Hello，又一个礼拜了，欢迎回来。She is Apple。So，今天我要跟你们讲的是 Starbucks 最新的 beverage。这些东西都单价比较呃比较贵一点点，所以我想要试一下给你们知道。就是说，呃，像我本身我去 Starbucks，我通常都会只指定某一个饮料，我不会就是看到今日今今典啊，还是就是呃这月初的 promotion beverage。 我会去 order，因为我习惯就是，如果喝摩卡的话，就是只喝摩卡；如果我喝茶的话，我就只喝茶。所以呢，今天为了拍这个影片，我想试一下大胖最新的 beverage 到底好喝不好喝。Hello，好，我们现在已经有了三杯水在这里，看见？看，三杯水，看看。One, two, three。这一杯是这一杯，这一杯是叫做，我不知道对不对啊？拿铁啊，拿摩卡。 所以啊，它可以是烧的或者是冷的，所以我是叫 ice brand 的。这我是叫 tall size，tall size 的话是十七块半，然后一个 size 是十八块六，然后最大的是十十九块六毛，所以呢，啊，就很浓的 caramel 的味道。它它就是这样子，呃，巧克力色，然后上面有有 cream，然后上面是有 cream 这样子。 这样子的一些好出来好的，我相信这味道是很香、很甜的那种，所以现在我要试一口，看到底好不好。 呃，巧克力糖果就是外面有一层巧克力，然后里面有 caramel 的味道的。然后啊，它是属于比较椰子味比较重的，就是如果你是一个很喜欢椰子的，我觉得你们会喜欢。可是呃，我的话我不喜欢椰子，所以我就这个我希望咖啡味可以再重一点，或者巧克力味，就是它整一个就是就是。 蛮偏甜，然后咖啡味比较淡一点，它比较椰子味很很，就是当你喝下去，然后那个有一个椰子的味道会在你的喉咙，所以嗯，不排斥，可是我就 OK。就是像你是在吃一种巧克力糖，可是它是水状这样子的。Valencia Orange Cocoa Cappuccino，所以这个也是能够是热的或者是冷的。这个是。 啊，透塞式的话是十八块六，然后十九块六，然后二十块七，里面就是很很简单的泡泡加一点点 c r a 吧，味道还蛮好闻的，就是很很很很很 warm 的那种味道，当然是 warm 了哈，它是烧的，好啦，就是。 不是很咖啡，它是属于比较。如果你不是一个喜欢喝咖啡的人，我觉得这个还应该是这味道，你喜欢就是巧克力味。嗯，这个好喝。嗯，这个好喝。这个我喜欢，这好喝。不好喝。讲一讲，这好喝。这个我不排斥，这个好喝。 一点，有点奶可能是九分，然后咖啡一分这样的感觉，就是咖啡味完全不浓，可是又可以喝到淡淡的咖啡味。这果然他介绍我烧的是好的，如果是冷的话，我会觉得是完全没有味道，就是在喝冰沙这样子，你知道你知道那种很薄的咖啡的冰沙。所以如果烧的话，就是那种咖啡味没有很重，然后你不会觉得哦，我喝了很。 你要有时候咖啡太浓的话，你你会其实会觉得还蛮恶心的。下。这我会，嗯，好喝。如果你要讲说它像不像摩卡或者拉菲的话，我我我讲我也像不像，我不知道它怎样调，可是就这就是一个口味很适中，然后我就还蛮小孩子应该可以喝，就是不会很咖啡。那好了，嗯，奶茶。 它就是嗯，就是很很很滑很滑的一个很淡的咖啡，然后加牛奶，然后很滑。现在我们开始是第三杯，第三杯，啊、第三杯我觉得是挺雷的，就是呃有三层，然后下次是显得比较透明一点点的，看到比然后透明的，然后就是高冰哦，哇哇！还有还有什么？我给你看。 一个干净的 lemon，第三杯叫什么名呢 c o c o n u t Water，Espresso s h r e t t o 套餐是十四块八，然后再大一点点是十五块九，然后十七块，好像是地雷，好像是地雷，因为它的颜色方面啊，t i o 炫之外。OK，现在我来试一下味道是怎样的。嗯，味道是比较像 ice lemon tea，ice lemon tea 的味道。 柠檬汁的味道，可是它没有那么浓的 lemon t 檬 a 的味道，因为它柠檬也是片啊。好，然后它 m o 檬是那种，我就是干掉的 o 檬，就是干的柠檬。好了，我已经搅匀了，就比较像果 b 哦。好，我们加油。 十四块八，不止这个价钱，好不好？这个夸张，夸张到爆！十四块八。大 t 最新二零一七年呃，这个月是三月的 l e t e s t beverage 啊，tasting 啊，最推最推的是这一杯。那么这一杯好好喝，这一杯真的好好喝。啊，Starbucks 最新的 beverage 啊，我已经介绍完了，one two three。 所以呢，啊，你们可以自己试试看，可是良心建议，真的良心建议，千万不要 o 的 coconut water，因为我真的觉得十四块多买一杯 coconut water。 真的不值得，剩了两杯我就 OK，真的是可以。所以今天的分享到这里为止。呃，如果你喜欢我的频道的话，请订阅我的频道。所以这样子的话，你们就可以知道我最新的，而且我会每个一每个礼拜都更新我的 video。好，如果你们有什么 comment 或者有什么新的东西想要我去试试，然后给你们知道的话，呃，高单价的东西我觉得都 OK。然后我觉得或者是新的 s t a u r t 你们想要知道评价是怎样的话，呃，欢迎告诉我。Bye。 放飞机？没有，就素颜呢，就素颜，好不好？我看到我这还剩那么多，那这个已经一半了，这个有点甜，是不是？嗯。来看一下，OK，我会帮你马上一不用怕。小姐，你今天这杯水怎样？很甜，很甜哦。好，另外一杯已经喝差不多见底了。还有一个在花收机的 NB 小轩的 OS，y s n d 小轩。我跟你讲，永远都不要叫这个南瓜王的，之前我都已经告诉大家说不好喝了。我，我会帮你马上一不用怕。 我也没脸了，还有啊。